Siemanko na kanale Lesus. Dzisiaj pierwszy raz gramy w Pet Warsy. E, miał się pojawić na, na kanale Part, Partkowski odcinek z Pet Warsów, ale się nie pojawił, bo źle w montażu wyszedł. i wyście były żarty. To słuchajcie, będziemy obudowywać tym burzysku. Nie no, to trzeba być debilem, y, żeby tak spać, ale przepraszam. E, zostawcie suba i lajka, wbijamy 450 subskrypcji do wakacji. Wiem, że to się, nie ma sensu, tego nie dobijemy. już się wystarczyłem, muszę moje łóżko, nie? Wiecie, już się budujemy. klacie. Obok mamy białego. Dużo pełny. Czerwony już łóżka nie ma. Więc jeszcze wpadajcie na kanały, które właśnie wyskakują wam w profilu u góry. E, ten. E, wpadajcie na kanał Żadłka Partkowskiego i Partkowskiego w sumie miałem powiedzieć. Mamy 5 diamentów. Fajnie by było kupić generator. Recepcji. Niebieskie łóżko. Widzę, że jeszcze coś nie radzą dziś. Kon تسجل كومبو يشعون شاده Widzę, że fajnie się bawią. Jest! Jak moje łóżko jest mocno zniszczone. E, łóżka nie mam. Ja łóżka nie mam, dobra. Się zbroję na tym. Wygraliśmy. Czekajcie, pierwszy... Oj, kurde, wywaliło mnie z Minecrafta. Pierwsza gra i wygrana. Jeszcze raz robimy. Pierwsza gra i wygrana, słuchajcie. Za to, to, za to poświęcenie sobie gram w ogóle jeszcze w tą grę, bo jeśli pamiętam, kto z tej gry nagrywa. Kurde, wypadłem poza świat. Jesteśmy morskim. masz... O ten, co tworzy zawsze piosenki dla dzieci. Debil. Za ile to kosztuje? 24. Już mnie stać. O nie, chodzę do I słuchajcie, wpadajcie na te kanały wszystkie. Jak chcecie jakieś vlogi, vlogi w ogóle jakieś zależy z czego, ale jak chcecie jakieś vlogi, na przykład z wycieczki jakieś, gdzieś wyjechałem, e, no to wasz wybór. teraz słuchajcie. Tutaj mamy statek ze Star Warsu. Kurde! Spadłem! Lestus 1, 2, 3 umarł. Napiszcie, że chcecie więcej Petwars słów. Petwars. O, mi się bardzo przyjemnie nakrywa Petwarsy. A nikt, bo to jest jakby dla mnie nowa gra, bo jeśli Minecraft nie jest nową, ale Petworsy nigdy tak za bardzo nie grałem. O, już różowy zginął. widzicie, żółci już atakują też. To już jest czerwony. I słuchajcie, już mam wygraną rozrywkę. Weź piszemy, w... kto napisze w komentarzach GG, to mu przypnę serduszko. A to jest tu. Biały. Tam. O, jak poszedł biały. jeszcze mnie nie stać. O, teraz mnie na pewno stać. Na kolema. Kolem mi tu będzie pilnował miejsca. Rzuci się ją. Żółty ma FK, więc możemy jednak nie ma AFK, więc uciekamy. Za chwilę się wkurzy, nie? Też trzeba wszystko, co... Hmm. No i się to mnie buduje. Ja ciutełko sobie... Jak źle gram w Bedwarsy, to mi to napiszcie, ja będę czytał wasze porady jak grać lepiej. Um, dużo to możemy się... I tu by fajnie by było jakby tą wodę poza pozabudowywać. To tu ucieknie, tu, tu. odciska ode mnie. کور کنیم jest jakiś gigahuk, dlatego się... Dlatego się słuchajcie obudowuje tutaj go. Ja tu się wykokrzę. Słuchajcie, przegraliśmy ostatnią rundę. Oj, kurty, kurty! E, jesteśmy duchem. E, więc, e, zapraszam do e, koniec tego, ten. E, zapraszam do kolejnego oglądania. Dzisiaj to koniec na dzisiaj. Zostawcie subikę, lajka i papatki, tylko kurde. Zapomniałem sobie ustawić tego, dobra. Na no,